عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين والمشاهدات اشتركوا في قناتي وفعل الجرس حتى يصلكم كل جديد من محتويات الفيديوهات وعمل اسكراب للفيديو اليوم سوف نتحدث عن عن عن موقع يتم استخدامه لزيادة عدد متابعين فيسبوك وهذا الموقع آمن يضمن لك زيادة متابعين ناجح إنه أفضل تطبيق يتم تجربته تمام وهذا اسم هذا التطبيق سوف أترك لكم رابط التطبيق في الوصف سوف أترك لكم رابط الموقع على الوصف اسم التطبيق لاكي فور لاكي اسم الموقع لاكي فور لاكي إذا كان لديك حساب يجب عليك الضغط على لو إن لم يكن لديك حساب إن لم يكن لديك حساب اضغط لوينك نضغط لوي لإنشاء يعني إنشاء حساب جديد وإذا كان لديك حساب ادخل أدخل ياسر نيم آه، اسم المستخدم الخاص بك وكلمة السر إن لم يكن لديك حساب يجب عليك أن تقوم بإنشاء حساب جديد فما عليك هو فقط إدخال آه، البريد الإلكتروني الخاص بك كلمة السر ستكون من ستة أرقام والباسورد وتضغط حفظ وعلى ذلك تظهر لك عين بهذا الشكل لو حسابك جديد سوف تظهر لك قرابة الألف نقطة وهذه النقاط تستخدمها لزيادة عدد المتابعين وتحصيل القيمة شوف أنا هنا عدد like عدد القيم حقاتي أو الجواهر اثنين فأنا أجي شوف هنا تحصيل القيمة فمثلا إذا كنت تريد تحصيل القيمة عن طريق تطبيق فيسبوك أو يوتيوب أو تويتر أو انستجرام أو فأنا أفضل فأفضل طريقة لي هي اليوتيوب فأنا أفضل اليوتيوب لأن اليوتيوب لا يتم فيه عرض الإعلانات ولا أي شيء آخر بمجرد الضغط على اليوتيوب تظهر لك قائمة بهذا الشكل يجب عليك أن تنتظر هذه كلها هذه كلها نقاط إذا كنت تريد استخدام هذه النقاط كلها يجب عليك أن تنتظر واحدة واحدة فأولا تضغط عندما أضغط على الأولى تضغط على هذه وبعدها ترجع تقرأ الشروط تنتهي موافقة بعد ما تقرأ الشروط تيجي تضغط على الأولى مباشرة بعد ما تضغط عليها سوف تفتح عليك سوف تفتح تلقائيا اضغط على الأولى وسوف تفتح معك تلقائيا سوف تظهر لك قائمة بهذا الشكل انتظر تطبيق يحمل وسوف يفتح يوتيوب انتظر ثانية وسوف تظهر لك قناة يجب عليك أن تشترك بها اشترك بها يجب عليك أن تشترك بهذه القناة وتفعل الجرس هذه القناة روسية اسمها الروسية أربعة وعشرين قناة جيدة ثم أرجع وثاني تعلق دي تحصيل القيمة رقم اثنين آه هنا سوف تظهر اضغط عليها وسوف تفتح معك تلقائيا سوف يدخل اليوتيوب اشترك اشترك بهذه القناة اشترك بهذه القناة وفعل الجرس واعمل like بعد ما تفعل الجرس وتعمل like اعمل الكل ارجع ارجع تحت ارجع فإذا كنت تريد أن تنتظر هذه القيم لتحسن نغاتك فانتظرها أما إذا كنت لا تريد الانتظار فارجع انتظر ثانية بس الشبكة بس محملة ارجع ده لو أنت أما إذا كنت تريد فانتظرها يعني كل في كل نقطة تفتحها سوف يدوك عشر نقاط يعني هم كم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هم زي عشرة إيه، تضرب العشرة في عشرة تبرم معاك بمية نقطة المية نقطة دي لو تيجي هي تخش هنا تخش اد اند مينج تاكس إضافة حساب يعني الحساب الذي ده تريد هنا في حساب في زائد عدد متابعين فيسبوك تويتر انستجرام يوتيوب آه لايكي آه تويتر هنا اعرف الضغط زائد على المتابعين فيسبوك هنا تيجي تدخل آه الرابط رابط الفيسبوك الخاص بك تدخل رابط الفيسبوك الخاص بك يعني رابط الملف الشخصي الخاص بك بعد ما تدخل رابط الملف الشخصي تيجي تدخل كلمة السر بعد ما تدخل كلمة السر حقة الفيسبوك نفس الحساب بعد ما تدخلها تدخل المتستر صح سوف تظهر لك قائمة هنا تختار آه، هنا على حسب القيمة التي تريدها إذا كان عدد نقاطك ثلاثة اضغط ثلاثة يعني ده أنا فأنا أفضل ثلاثة لأني لا أريد استهلاك نقاط أكثر هنا تيجي تخش هنا طوالي شوف أول كان عدد نقاطي سبعة سيبقوا ثلاثة هنا بخش رقم ثلاثة فأنا بختار الرقم ثلاثة في الرقم الذي اخترته قبل من قبل وتاني هنا يجي بختار الدول آه نخش الثانية كوينتوس ات ايد ايد اضافة دول إذا تختار الدول التي تريد منها أن تتابعك فمثلا في جميع دول العالم إذا كنت تريد جميع دول العالم فاختار يوان كول أول الثانية وتعمل حفظ وثاني هي تخش رقم اثنين بالجبهة دي آه فمثلا أدخل الرقم الذي تريده فأنا أحب أن أدخل مية وثاني تعمل لها حفظ حفظ بعد ما تحفظها بدك تجي تدوس هنا رقم واحد شفناها تيجي تدوس هنا ادي يا ريال انتظر انتظر ثانية سوف تظهر لك غامي بهذا الشكل يعني تم الحفظ بنجاح فتلقائيا انتظر عشر دقائق ارجع للفيسبوك وشوف عدد متابعينك انا اول كان عدد متابعيني ميتين ميتين وخمسين عايز تشوف بيقوا ميتين وسبعة وخمسين هذا الحساب أنا أنشأته قبل فترة إذا كنت تريد أن تراسلني على حساب فأنا أضع لك الرابط الملف الشخصي في الوصف أعزائي المشاهدين هذا هذا فأنا أضمن الله هذا الموقع السيسو إنه آه، مفضل لدي ويستخدمه الجميع في زيادة عدد متابعين فيسبوك انستجرام أي شيء إذا كنت تريد من الموقع أن يصل لك بالعربي فادخل الترجمة وأضغط الترجمة للعربي أعزائي المشتركين لا تنسوا أعزائي المشاهدين لا تنسوا الاشتراك بالقناة